Ganda, happy birthday. Wishing you all the best in life. Good health, happiness, and love. Mega love shoutout everyone. Ayan, happy happy birthday Ate Rizzi. Guwapa na sexy. Wish you a good health and a happiness in life. Happy birthday once again. birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hi, Sissy Daisy. Happy birthday. Welcome to the come enjoy your day. And I love you, Sissy. Sissy Koy, happy birthday. Ayan, greetings, greetings. Ayan, happy Happy happy birthday Daisy. Ayan, sana king masaya kasi yung birthday. Ayan. God bless us all. Thank you pala sa nag-rate na ako at saka yung wala nag greet sa ako ah. At saka una oh, sa tanan, nag-thank you po ko kay Rosemary sa pagsuporta niya sa akong YouTube channel. Kasi ang dami naming marathon. At saka, thank you din kay Host Merly sa pag-suporta niya sa akong YouTube channel. At saka, bisang pasaway ko, naarag gihapon siya. At saka, thank you lang. At saka, thank you din sa tanan. At saka, katungulan ako nabanggit. Thank you pa din. At saka, ingat kayo palagi. And God bless. Basta yun lang. Thank you. Basta thank you, thank you lang jud sa tanan sa pag-support nako. Bye guys and see you later. Bye. Ingat kayo ha lagi and thank you, thank you lang.